Nashukuru hata wewe unapambana kwa ajili yangu, kwa sababu kila nitakayemwambia naona kama mimi natafuta kiki. Alikuwa nataka ampe madini, alikuwa nataka ampe, apiga picha, yani alikuwa sasa kama vile sijui anataka yani hata hii dunia yote ampe kwa sababu yeye alikuwa yani haelewi ni kitu gani ambacho naweza mimi basi nikampa akanisamehe. Kwa hiyo alikuwa anahangaika, ikije ikije ikije. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa kuhusu Kajala na Harmonize kurudiana. Tupo na Yusta Mgaya kuweza kutuambia kinachoendelea, lakini pia mambo yalikuwa ni mengi mengi yaliyoibuka katikati hapa, na ipo sababu maalum kabisa iliyofanya mimi nimtafute Yusta Mgaya.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 jana nikapumzika mm. leo ndo niko hapa hivi karibu sana asante sana posti uliyoposti ya kwako na Kajala ndio ambayo ilinifanya mimi nikakutafuta, bila shaka unakumbuka. E, nakumbuka. Nilikuwa surprised kidogo kwa sababu nilikuwa nafahamu kuna baadhi ya vitu vilikuwa havipo sawa baina yako wewe na yeye. Vitu gani? Nilipata taarifa kwamba ulikuwa blocked kila kona. Nani aliyekwambia huo mbea? Huyo ni mbea. Ilikuwa uongo ukweli kwanza? yani, ni mchimbuzi au ah, unachimbua ese. Ilikuwa ni ukweli. Mm. Yeah chanzo cha tofauti yako wewe na Kajala ilikuwa ni nini, lakini pia ilikuwaje mpaka mwisho wa siku mmekuja mmepatana, mnaelewana sasa hivi, na nini ambacho kinaendelea? chanzo ilikuwa ni wewe, naweza nikasema <laughs> mi nilifanyaje tena sasa? Wewe si nilifanya ile interview na wewe, chanzo ni interview mm. na interview nilifanya na wewe. Kwani mimi ndo nilikupangia maneno ya kuzungumza? <laughs> Wewe si ndo ulikuwa unanichimbua chimbua <laughs> na mi nikajikuta nimechimbuka eh. Kwa hiyo ikawaje sasa? Um, ilivyokuwa baada ya hapo ikawa yani ilikaa kama siku ngapi alikuwa hajaiona. Baada ya kuja kuiona tu akawa ameniblock, alivyokuwa ameniblock, yani aliniblock kila mahali, huwezi amini. Basi ikawa tu tunaonana, yeye anatoka na gari yake anaenda kwenye mizunguko, na mimi labda natoka naenda kwenye mizunguko yangu na gari yangu, tuonane hapo sasa, au tukutane njiani yule, kwa sababu mimi sinaijua gari yake na yeye anaijua gari yangu. Kwa hiyo ikawa ndo hivyo, mimi nikakaa kwenye ule mtaa pale, baadaye nikaja nikahama, nikahamia Masaki. Nilivyohamia Masaki, kuna maneno mengi yaliibuka kwamba amehama kwa sababu amegombana na rafiki yake na nini, si unajua tena binadamu. Kwa hiyo mi nilivyotoka pale nikahamia kule kwangu na tulikuwa hatuna ma, mawasiliano ama uhusiano tena. Kwa hiyo nikawa nimeendelea na mambo yangu na maisha yangu, sikutaka tena kujua nini nini nini, ngawa watu walikuwa naongea lakini nika nikaachana nao, mimi nikafanya mambo yangu. Basi nikawa nimekaa kule kwangu Masaki tena, ndo mazingira mapya nimekaa kule. Sasa kumbuka, mimi na Kajala, lakini tuna marafiki ambao yani rafiki yangu mimi ndo rafiki yake yeye. Lakini sisi tuna tofauti, lakini wale wengine tuko sawa. Wale wengine mimi nawasiliana nao na wale wanawasiliana pia na na Kajala. Kwa nakumbuka kuna mmoja kati yao alikuwa na birthday akawa amenialika mimi. Kwa hiyo alivyonialika nikawa siku hiyo nimeenda, ilikuwa usiku nakumbuka. Nikawa nimeenda hapo kwenye birthday sasa nimefika pale nikafika zangu mimi nikakaa, si unajua tena huwa kuna kuwa na meza zile Yaani meza hii na na viti vyake alafu nyuma tena meza na viti vyake pembeni meza meza meza kwenye sherehe vile. Basi nikafika zangu mimi nikakaa, sikuangalia nyuma kuna nani, huku kuna nani wala wapi kuna nani. Mimi nikakaa zangu nikaendelea na mambo yangu. Sasa ilifika muda wa utambulisho, huyo rafiki yangu akawa ameniita mimi mbele. Nikainuka kweli mimi nikaenda mpaka pale mbele. Nikawa nimesimama, katambulisha huyo ndo rafiki yangu na nini. Lakini watu wengine wakati anawatambulisha walikuwa tu wanasimama wanapunga mkono wanakaa. Lakini mimi akanipeleka mpaka mbele pale. In front. Ukatoe zawadi ilikuwa yani, ilikuwa utambulisho, sio zawadi, ilikuwa utambulisho kwamba jamani, niko hapa, kuna marafiki zangu, kuna wadogo zangu, kuna nini, si unajua ile. Sasa ikikuita mbele, si unajiongeza na zawadi? Zawadi <sighs> sijui nikwambieje. <laughs> Kwanza hapo mimi alikuwa ameshanichanganya. Sasa niita mbele kufanya nini? Mbona wengine wapunga mkono wanakaa? Kwa hiyo mimi nikainuka tu nikawa nimeenda. Zawadi nilienda nazo, lakini alivyoniita mbele sikubeba eti zawadi niende nazo pale mbele, kwa sababu sikupe sikuwa, yani ulikuwa sio muda wa zawadi, ni muda wa utambulisho. Basi mimi nikawa nimefika pale mbele, nimeenda sana, jiuliza kwa nini nimeitwa mbele. He, baadaye anamuinua Kajala. Kajala, rafiki yangu Kajala, jamani, naombeni nimtambulishe. Naye akasimama akawa amepunga mkono, amekaa, akaambia ah, wewe usikae na wewe nakuomba mbele. <laughs> Kumbuka hapo mimi na Kajala hatuongei, yani tuna utofauti basi mi nikaa nimesimama pale mbele, Kajala naye katoka huko akaja mpaka pale mbele, tukawa wote tumesimama. Sasa kumbuka hapo hatuongeleshani wala nini, tulisha blokiana yani hivyo, si unajua tena wanawake. Basi tulivyokuwa tumesimama pale, akasema sasa, jamani, hawa ni marafiki zangu vipenzi sana, na mimi nawapenda sana na sifurahii tofauti zao. Jamani, hivi nyie, anawauliza sasa wageni waalikwa Hivi marafiki yani wewe rafiki yako au marafiki zako wakiwa wamegombana, wewe unafurahia? Watu hapana. Unajua tena watu walivyokuwa hapana wambea. <laughs> Basi akasema jamani, na mimi hawa marafiki zangu sifurahii tofauti zao. Jamani, hebu kwanza kumbatianeni, ombaneni msamaha, yaishe jamani, maisha yanatakiwa yaendelee, sijui nini. Basi mi nikawa nimesogea, lakini nilimwona yeye Kajala alikuwa hayuko sawa kama mimi, kwa sababu mimi nilikuwa tayari nimesha samehe yani, na nikawa nime, nimeona labda nimezungumza kitu ambacho hakukipenda, that's why ame, ameamua kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi sikuwa na mlaumu kwa kitu alichokifanya, lakini mimi nilikuwa najiona sasa mimi nastahili kumwomba yeye msamaha. Basi mi nikawa nimemsogelea kweli, tukakumbatiana pale, akasema ongeleshaneni nyie, msijifanye hapo amuongei msijifanye amwongee, nyie, mnapiga stori sana nyie eh? mlikuwa mnapeana umbea sana, peaneni umbea sasa, tutaongea nini? Harmonize pengine <laughs> basi tukabaki tu tunacheka tena, ndo aibu tena ah, yani hivyo. Mnajua mkiwa na tofauti, sio yani sio ile mara ya kwanza tu basi yeye, eh, eh, hey, hapana, lazima ina take ka time kidogo. Basi pale tulivyokumbatiana tukawa tume tumezungumza tukatoka, akasema shikaneni mikono sasa, mrudi mpaka mlipokuwa mmekaa. <laughs> yani tutoke mbele, tunashikana mikono mpaka tulipokuwa tumekaa. Basi tukawa tunatembea, eh, hey, jamani, si mnaona anavyopendeza watu eh! Basi tukafika mpaka pale tulipokuwa tumekaa, mimi nikakaa na yeye akakaa kwenye kiti chake. Mimi nilikuwa nimekaa, yani hiyo meza ilikuwa nimekaa mimi, kiti chake kimeelekea mbele. Na meza aliyokuwa amekaa yeye, kiti chake kimeelekea yani kama tumepeana visogo. Yeah. Kwa hiyo tulivyofika pale tukawa tumekaa, nikamwambia umependeza, sema asante, wewe umetukimbia bwana mtaani kwetu na nini. Nikaambia hamna, na nikakwambia unafikiri sijui? Najua. Nikaambia wewe mbona umeniblock? Basi tukaanza kucheka. <laughs> Akasema hamna bwana, hivi kumbe nimekublock? Ngoja nikublock. Akaniblock pale pale. Basi tulikuwa tumezungumza vizuri tu mpaka tunatoka pale, sherehe imeisha, yule rafiki yetu akawa ametuita pamoja, tukawa tunapiga stori, tunazungumza, tukampa zawadi na nini. Basi kiukweli sikuona kama bado ana zile hasira ambazo alikuwepo nazo mwanzo, kama ni mtu ambaye tayari ameshaachilia kile kitu. Basi mimi nikawa nimetoka zangu pale kwenye shughuli, nikarudi kwangu na ye, wengine wakawa wameondoka, maisha mengine yakaendelea. Sasa nakumbuka asubuhi yake, kwa sababu hiyo usiku najua kuna sherehe, pombe pombe zilikuwepo pale na nini nini, kwa hiyo watu waliamka nahisi wana hangover na nini. U, usiku wa kesho yake hiyo siku alianza kunitafuta, alinitafuta yule rafiki yetu ambaye alituita kwenye sherehe pale, ndo alikuwa kwanza kunitafuta. Alivyonitafuta akasema, "Hey, wewe vipi?" Nikamwambia, "Fresh. Ulifika salama jana?" "Salama." Nikamwambia, "Ni wewe ndio unaniuliza nilifika salama jana usiku huu wa leo?" Siku nzima ulikuwa wapi? Akasema amna bwana, si unajua nilikuwa nimeamka na mahangover na manini nini nini. Nikaambia ah, basi sawa, mimi niko salama. Vipi, Kajala amekutafuta? Akasema amenitafuta, akawa ameongea na mimi vizuri tu, akakuulizia pia. Nikasema eh, ameniulizia akasema eh, nikasema du, i say siamini kama angenitafuta au angeniulizia. Mimi nilijua tu pale, labda si unajua, mbele za watu mtu anaweza ukamwambia chochote akakifanya, kwa sababu kwenye macho ya watu. Asema amna yeye mwenyewe anasema kwamba pamoja na yote uliyozungumza lakini kuna kitu pia ulikizungumza kwenye ile interview ambacho angekitilia maanani, maybe yasingetokea hayo yaliyotokea. Yapi? Kwenye ile interview najua nilizungumzia kuhusu Paula pamoja na Harmonize. Nilizungumzaga nikasema hii baba hii isije ikawa ikaenda kwenye kuzima taa. Nilizungumzaga yani kabisa hata watu wanaweza wakarudi kwenye ile interview yangu niliyoifanya, nilizungumza na mwisho wa siku ikaja kweli ikatokea hivyo hivyo tena yenyewe haikutokea wazima taa, ilitokea washa taa. Kwa hiyo ukiangalia ni kitu kile kile ambacho nilikizungumza. Kwa hiyo yule rafiki yangu akasema ye mwenyewe ameniambia hilo, ina maana ye mwenyewe anavyoonyesha hana kinyongo tena na wewe, kwa sababu ulizungumza ule ukweli na kweli ndo umetokea. Umeona? Nikasema he, yani nikawa surprised, sikutegemea kama yeye angeweza kufikiria hicho kitu na kuzungumza hivyo. Basi mi baada ya sasa ya kuongea na yule rafiki yetu nikaona hivi, kwa nini nisimtafute? Kwa nini tusikae mahali tukayazungumza haya? Kwa nini asiishi alafu maisha mengine yakaendelea? Basi mimi nikajaribu kumtumia meseji. Kumbuka ile usiku aliniambia nitakublokuwa bwana, sijali Eh, aliniambia nitakublokuwa sijali Nika nikaa sasa na najaribu kweli aliniblokuwa au aliongea tu pale mbele za watu. Kweli nikatuma message WhatsApp eh, nashangaa kweli ime imeenda na tick. Baadaye akanijibu, nilimtumia hai, akanijibu hai. Nikaambia tunaweza kuonana, akasema lini na wapi? Nikaambia sehemu fulani, akasema ngoja niweke ratiba zangu sawa, nitakucheki, nitakwambia. Kaambia basi sawa. Kweli kesho yake asubuhi akanicheki, akaniambia tuonane kesho jioni. Nikaambia basi sawa, hamna shida. Kweli kesho yake jioni tukawa tumeenda sehemu, tumeonana pale, tumekutana. Tulivyokutana, mimi binafsi niliomba msamaha, nikamwambia mimi naomba unisamehe. Unajua, unaweza wewe ukaongea kama binadamu, lakini kumbe kile kitu ulichoongea mwingine, kila mtu akaki, yani unajua unapozungumza neno kila mtu analipokea yani kivyake unaweza ukazungumza kitu kizuri lakini mtu akakipokea kwa ubaya au mwingine akikipokea hivyo. Kwa hiyo mimi nikawa nimeomba msamaha kwa yote niliyoyaongea ambayo ni mabaya na nini na nini, tukawa tumezungumza, akasema no, mimi nisha kusamehe kwa sababu uliongea sawa, lakini kuna vitu vingine uliongea kweli ndivyo ambavyo vimekuja vimetokea. Kwa hiyo wewe sio rafiki mbaya, wewe ni rafiki mzuri, kwa sababu maybe ningekusikiliza nisingepatwa na hii shida sasa hivi. Kwa hiyo pale tukananilia tuka, tuka tuka tukafungua ukurasa mpya wa urafiki wetu tena. Basi tukawa marafiki upya tena. Basi pale tukaombana msamaha, yani akaisha kabisa. U, ukaanza sasa kujua mengine ambayo yalikuwa yanaendelea, kwa sababu inasemekana Harmonize alikuwa anateseka sana <laughs> yani hivyo vitu vingine sasa, yani eh, ah, nipo wakati mgumu sana. Faulu. Ni kweli, ni kweli. Kitu gani ambacho kilikuwa kinamtesa na uligunduaje pengine kwamba huyu anateseka? Um, kwanza kabisa mimi na Kajala baada ya kurudisha mahusiano yetu ama urafiki wetu ukawa vizuri, tukawa tunawasiliana na kipindi ambacho Harmonize hawako na Kajala, kumbuka alikuwepo yuko na yule mzungu Briana ndo alikopo naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo baada sasa ya kuachana naye, kwa sababu Harmonize anajua mimi ni rafiki wa Kajala, anajua, sio kwamba ajui, anajua mpaka hata na ugomvi uliotokea anajua, umeona eh? Kwa hiyo alivyoanza kutaka kurudi sasa kwa Kajala, akawa natafuta ni nani ambaye ninaweza nikamtafuta akanisaidia kurudisha mahusiano yangu na Kajala akanitafuta na sio mimi tu, akawatafuta na wale marafiki zetu wengine mm. akawa amewaambia pia, wakawaambia ah, sisi cha kukusaidia kwa kweli tunaweza tukasema tukusaidie, lakini sisi muda mwingi hatupo naye. Sisi ni ile tu tumetoka labda weekend mara moja nini nini hivyo, lakini ukimtafuta Yusta Yusta atakusaidia. Wale wako wana, tunatoka wote wikendi kwenye kazi pia wako wote, yani yule ndo mtu ambaye yuko naye karibu sana. Kwa hiyo sisi tunakushauri mtafute yule, na yule pale hata akiongea na Kajala yani wana bondi, yani bondi yao ni sio kama sisi, ni strong sana, sio kama sisi. Basi walivyomwambia hivyo, kwa hiyo Harmonize sasa akachukua jukumu la kurudi tena kwangu, kwa sababu kule kaenda hajapata msaada wote na wamemrudisha tena kwangu. Kwa hiyo akawa sasa ndo mimi sasa natumiwa meseji kila siku. jemeji nisaidie mwenzio, yani vimoji vya kulia tukuli <laughs> Nikamwambia sasa mimi nakusaidiaje? Akasema wewe nisaidie, mi najua wewe ukiamua ushindwi, sijui nini nini, anaongea. Nikasema eh, sawa basi mi nitakusaidia kwa sababu ilikuwa sasa ni kila siku meseji mimi nikimwambia mimi unajua mimi nilimjibu nikaambiaje mimi bwana sipendi kuingilia mahusiano ya watu wanakwambia wapenzi wakigombana usiingilie wewe kaa kando kwa hiyo mi nikamwambia yenyewe ni watu wazima jueni jinsi gani ya kusovu matatizo yenu. Sasa mimi mkiniingiza hapo mi nafanya nini? Akasema mimi nimeshajaribu na kujaribu lakini nimeshindwa, Ndo maana mimi imefika hatua peke yangu mimi siwezi tena, lazima niwashirikishe nyie marafiki zake, nyie watu ambao mko naye karibu, labda na anaweza akawasikiliza kwa namna moja ama nyingine. Nikasema eh, ili sasa tu kumridhisha, nikasema sawa baba, ikabidi nimuitikie. Akafurahi nakwambia. Basi mimi siku hiyo tupo na Kajala, nikaliingizia hilo swala, nikamwambia hivi, una mpango gani na mwenzako? Mwenzangu nani? Nikaambia Harmonize. Wewe wewe, tena sitaki kusikia. Unajua ni ali, ali, ali nani alibadilika, tena sitaki kusikia. Yaani ukitaka tugombane Yusta, mention hilo jina akainuka akaondoka. Nikasema eh, hey, eh, hii ni balaa sasa. Nikaambia mama, basi tuendelee na mambo yetu. Samahani kwa kuongea. Nikaacha nikafata mambo yangu. Tumetoka huko nimerudi nyumbani Harmonize kama kawaida yake. Kanitafuta tena. Vipi ulimwambia? Nikaambia nini nimemwambia kasema hataki hata kukusikia. Yaani mtu akimention jina lako ametafuta kesi. Akasema jamani, wewe endelea tu. yani endelea tu usiache. Sasa mimi nitafanya nini? Si yani yeye anang'ang'aniza tu endelee. Harmonize kipindi hicho hawezi kukaa katunga nyimbo. Hawezi kwenda studio kurekodi. Hawezi yeye ni mtu wa pombe tu. Unajua pombe? Ni mitungi tu na kututafuta sisi watu wa karibu wa Kajala. Tuzungumze naye ndo kitu ambacho alikuwa mbaki ukifanya. Yaani alikuwa ni kama mtu ambaye yani unahisi kabisa huyu hayuko sawa yani Yaani hayuko sawa complete basi mimi nikawaga muda mwingine sasa namfariji tu sasa nitafanya nini naambia basi sawa mimi nitajitahidi ili tu ile kusudi umpe mtu moyo unajua tena eti mimi tena ndo ananitafuta tena anambia bwana nao sinisumbue mimi simwambii mimi amenikaripia sio nini mtajua wenyewe mtu hata kama ana ana nini ile wanasema ya ubongo nini ile mtu akinania akiwa na mawazo sana anapata msongo wa mawazo kwa hiyo sasa, ili kumkam inabidi wewe umfariji na kumfariji, mimi ndo nikawa namwambia sasa, mi nitajitahidi, hamna shida, usijali, mi nitajitahidi, najua ataelewa tu. Yani unamtia moyo, kwa sababu unajua huyu mimi nikimvunja moyo hapa, yani huyu namteketeza, anaweza akafanya hata kitu kingine kibaya. Basi maisha yakawa yanaendelea. Mimi nakumbuka kuna siku yeye Harmonize. Ilipita muda muda muda mrefu kidogo, mimi nilikuwa natumia teksi nini na mimi ubize ubize, nikawa nashindwa kuzijibu na nini, yani akawa sasa ni kama mtu ameshakata tamaa. Upande wa Kajala akienda ha, anashindwa kufanya chochote. Akirudi upande wangu mimi tena ndo nimekuwa simjibu. Siku hiyo akatuma voice WhatsApp, alituma ile voice analia kama mtoto mdogo. Unajua analia, kiukweli mimi niliumia niliumia sana. Na kipindi hicho ambacho mimi namfariji namwambia mimi nitaongea naye sijui nini, kiukweli mimi nilikuwa siwezi kuongea naye Kajala kwa sababu Kajala alikuwa hataki kusikia chochote kuhusu Harmonize. Kwa hiyo mimi kama mimi nilikuwa siwezi kuzungumza na, ingawa upande wa huku nikija namfariji yeye, namwambia ah, naongeaga naye kila siku, anaonekana kama nielekeelekea eh, hivyo eh, yani, ili kusudi asipate kama ni msongo wa mawazo au nini, yani asipate hivyo vitu, yani sije kapata shida kubwa. Kwa hiyo baada ya yeye kunitumia ile voice, ile voice mimi iliniumiza. Yaani uwezi amini ya iliniumiza. Nikasema hii voice nitaenda kumpelekea Kajala moja kwa moja. Sitakubali hii voice nikae nayo tena mimi. Mwisho wa siku sasa chochote kitakachotokea kwa huyu kaka wa watu hata mimi nitakuwa involved. Kwa nini sasa nisiende kumpelekea akasikia mwenyewe? Hata kama hataki kumsikia tukimtaja, basi asikie sauti yake tu sasa. Mimi nilibeba hilo jukumu, nikasema iwe itakavyokuwa, mimi naenda. Nikaenda kweli, play ile voice. Kweli kaka, watu analia sana. Mimi nikamwambia tu wewe ni mtu mzima, nikamwambia Kajala, wewe ni mtu mzima, wewe unajielewa, umpitia changamoto, umpitia mambo mengi. Mtu akikosea na akajua kosa lake kwamba amekosea na akajutia kile kitu alichokifanya, anastahili msamaha tofauti na mtu ambaye amefanya kosa na akashindwa kujua kosa lake na wala hajutii alichokifanya. Lakini mtu anayejutia ina maana anajuta na anatamani hata angerudisha basi muda nyuma, kile kitu akisitokee au kile kitu asikifanye, lakini ndo tayari kimeshatokea na hatuwezaji kubadilisha. Yani kwenye haya maisha hatuwezi kubadilisha kitu ambacho kimetokea jana, kilishatokea kimetokea. Nikamwambia mimi nilimsii sana sana sana sana, nikamwambia tena mimi sikuona kumka, nilikuwa naongea naye mpaka machozi yananitoka. Nikamwambia huyu kaka anaonekana anakupenda, kwani hakuna kwani, jamani, Tanzania kuna wanawake wangapi? Wanawake wako wengi sana, tena sio tu Kajala eti kwamba eti sijui yeye ndo mzuri kuliko wanawake wote. Wako wanawake wazuri, wako wanawake kweli, unamkuta mwanamke kweli, yani hivyo Nikamwambia wanawake wako wengi, na sio kwamba yeye Harmonize hawezi kwenda kutafuta mwanamke kule akawa naye mwanamke anayemtaka. Mbona anaweza? Kwa nini anarudi kwako wewe? Kwa nini anajutia alichokifanya? Kwa nini anakuomba msamaha? It means anajali, anakupenda na anajutia alichokifanya. Kwa hiyo msamehe, akasema bwana, hebu mimi niache. Lakini alikuwa anaonekana ni mtu ambaye yale maneno yamemuingia kwa namna moja ama nyingine, yalikuwa anaonekana yamemgusa kwa namna moja ama nyingine. Basi mimi nikamwacha pale, mimi nikawa nimeondoka zangu. Basi ameenda huko amekaa. Nafikiri sasa wakati amekaa, unajua mtu ukimpa ukweli hata kama muda huu akijifanya hauelewi, lakini kuna muda akitulia lazima anakumbuka. Lazima tu yale uliokuwa unamwambia anajirudia, na mtu ana akili na anafikiria kwamba da, ila kile kilichosemwa kina kweli ndani yake, yaani kina kimebeba ukweli. Kwa hiyo baada sasa yeye kwenda kule kuendelea na mambo yake na mimi nipo huku naendelea na mambo yangu. Kiukweli siku hiyo Harmonize alivyonitafuta, ubizo ubizo ulikuwa umepungua na sio kwamba ulikuwa umeisha kabisa. Ulikuwa umepungua. Nikasema hata kama bado ningekuwa busy kiasi gani, lakini kuna kipindi ambacho inabidi utetee maisha ya mtu, inabidi uangalie kwamba huyu mtu sasa itafika mahali hata unaweza ukampoteza kwa sababu ya jambo hili. Pale sasa unakuwa unacheza na maisha ya mtu. Kwa hiyo mimi nikasema ubize ni kitu gani? Hata kama niko bize na mambo yangu sijui ya biashara nini nini, nitaomba siku moja, sio sio ngumu kukaa kumsikiliza mtu kusovu tatizo la mtu ambapo kesho na kesho kutwa utakuwa umefanya jambo kwenye maisha yake, utakuwa umemsaidia, atakuwa amesaidika kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini nisifanye? Kwa hiyo mimi nilirudi nikamtafuta nikamwambia kakaangu, mimi nimeenda na nimemsikilizisha hii voice uliyotuma. Kiukweli hata mimi imeniumiza, naamini hata yeye imemgusa. Mimi na imani lazima mambo yatakuwa mazuri. Siwezi nika siwezi nika nikasema kwamba imekuwa, lakini na imani itakuwa, kwa sababu naye ni binadamu, naye ana moyo wa nyama, yeye sio mwenye moyo wa chuma, naye ana moyo pia wa nyama vile vile. Akaniambia kweli, yani nashukuru sana kama umefanya hivyo Yusta yani napata shida. Hakuna mtu ambaye mimi naweza nikakaa naye nikamwelezea jinsi ninavyojisikia akanielewa. Nashukuru hata wewe unaweza ukanielewa na ukanisaidia. Nashukuru hata wewe unapambana kwa ajili yangu, kwa sababu kila nitakayemwambia anaona kama mimi natafuta kiki, anaona kama vile mimi yani yani nadanganya, yani sio sizungumzi kitu ambacho kina make sense lakini nashukuru hata wewe ume, umenielewa na unanisaidia. Nikamwambia usijali, mimi nitakusaidia vile nitakavyoweza kukusaidia pale ambapo nitaona kabisa hapa nimeshindwa na haiwezi kushindikana. Mimi kiukweli nilikuwa ni mtu ambaye namtia moyo sana, kwa sababu ninajua jinsi gani watu mapenzi yanavyowapeleka. Ninajua jinsi gani mtu akipata msongo wa mawazo kwa sababu ya mapenzi, najua Ilishai kukukuta? Tutaijua mbele, tuendelee. Najua kwa sababu mapenzi sio kitu cha mchezo, japokuwa watu wanaona yani sasa hivi imekuwa kama ni mchezo, lakini kweli ikitokea umempenda mtu kweli kutoka moyoni, yani kwenye vilindi vya moyo kabisa, asikwambie mtu, yani asikwambie mtu, yani ni kitu ambacho hakiwezi kuelezeka, na mtu ukimwelezea hawezi kukuelewa isipokuwa wewe mwenyewe. Na watu wanajinyonga, watu wanakunywa sumu, watu wanafanya vitu vya yani, ni kwa sababu ya mapenzi, sio kwa sababu ingine. Kwa hiyo mimi nikawa nimezungumza naye pale, nikawa nimemwambia, nikamwambia I hope mambo yataenda sawa. Muombe Mungu, swali kwenye ibada zako, omba. Na mimi binafsi nitaomba kwa nafasi yangu ili tu kusudi basi moyo wake urudi na maisha mengine yaendelee. Akasema sawa, nashukuru sana. Basi akawa ame, ameenda amenunua zile alinunua bracelet akanunua gari lile, alifanya vitu vingi na sio tu hizo zawadi ambazo watu waliziona Instagram. Kuna zawadi zingine nyingi ambazo mimi alinitumia. Alikuwa anapiga picha, anatuma. Hii ataipenda? Ananiuliza. Kaambia no. Mimi siwezi kuambia kitu gani atakipenda. Wewe yule ni mtu wako. Mlishawahi kuwa kwenye mahusiano. Wewe unamjua kuliko hata mimi. Mimi ni rafiki yake tu lakini wewe wewe ndo mtu unayemjua vizuri. Kwa hiyo wewe kama wewe kwa kipindi mlichokaa naye kwenye mahusiano tafuta ni nini alikuwa anakipenda fanya kile kitu ambacho yeye alikuwaga anakipenda wakati mko kwenye mahusiano. Kaniambia sawa, alinitumia mimi vitu vingi sana. yani, <laughs> mimi alinitumia mpaka nani haya madini ya Tanzanite. Alinitumia. Akaniambia haya je atayapenda? Madini. Hmm? Nikikutajia madini bei yake huwezi kuamini. Bei gani? Ah. Hapana, sitaki kutaja. Alikuwa anataka ampelekee. Lakini ni madini ya pesa nyingi sana. Pesa ndefu. Alikuwa anataka ampelekee au alimpelekea? Alikuwa anataka ampe madini. Alikuwa anataka ampe apiga picha. Yaani alikuwa sasa kama vile sijui anataka yani hata hii dunia yote ampe. Kwa sababu yeye alikuwa yani haelewi ni kitu gani ambacho naweza mimi basi nikampa akanisamee. Kwa hiyo alikuwa anahangaika, ikije, ikije, ikije. Mimi nikamwambia baada ya kuwa anahangaika hivyo nikasema huyu anakuwa na ana msongo wa mawazo, umeona? Kwa hiyo mimi nikajaribu kumkam, nikamwambiaje? Unajua sio mpaka umnunulie kitu chenye hela nyingi. Kama vile sasa unaenda sasa unafanyaje tuseme kama unamlipa sio deni. Umeona? Eh? Unaweza ukamnunulia hata pipi ya mia mbili lakini ile pipi yeye akaivalue akaona ni kitu cha thamani. Unajua wanawake sio kwamba eti vitu vyenye hela nyingi au nini, hapana. Unaweza ukampa kitu kidogo tu, lakini je, atakivalue? je, ataona kwamba ume ume yani pale kwenye kile kitu kidogo ndani yake kuna upendo? Hicho ndo kitu cha msingi. Kwa hiyo mimi nilikuwa najitahidi kwa nafasi yangu kumshauri. Nikamwambia, sawa, najua hali yako ya sasa, lakini calm down, jitahidi kutulia, kila kitu kitakuwa sawa. Yeah. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, mambo yamekuwa mazuri. Una, una, yani mambo yalianza kuwa mazuri wakati gani? Kwa sababu unasema alikuwa sometimes hata ku kwenda studio inakuwa ni nadra mm. Lakini tunaona kuna wimbo aliutoa unaitwa You mm. na unaonekana moja kwa moja kwamba alimuimbia Kajala yeah. Ilikuwaje? Um, katika hicho kipindi ambacho alikuwa hayuko sawa, mimi alikuwa ananiambia akaniambia unajua nini? Natamani kama ningemwimbia wimbo, ningemwimbia wimbo. Labda anaweza akanisikiliza kupitia ile nyimbo ambayo mimi naimba. Kwa sababu unajua alikuwa amemblock eh? Alikuwa amemblock. WhatsApp amemblock, amemblock, yani alikuwa mni amemblock. Sijajua kwa Instagram lakini hivyo yani. Kwa hiyo akawa anasema kwenye message ya nyimbo atakayoitoa, kwa sababu nyimbo si lazima isikike, kwa hiyo itamfikia kiurahisi zaidi kama akimwimbia, tofauti na akimtafuta kwenye simu, sijui kwenye mitandao na nini, na huko hamjibu. Nikamwambia basi ni good idea, unaweza ukafanya hivyo. Akasema sawa, ila sijui hata naimba nini. Nikamwambia we utajua utaimba nini, kwa sababu una mengi ya kumwambia. Yaani una vitu vingi vya kutaka yeye akusikilize. Kwa hiyo utajua utaimba nini. Akasema basi sawa. Ila idea nzuri ni kuimba nyimbo ambayo nyimbo hiyo itamfikia. Mimi kweli nikakubaliana naye nikamwambia sawa. Akaingia kweli studio kaka wa watu. Tena ile nyimbo ya rekodi siku moja tu. Hmm? Siku moja tu. Yaani alipoingia studio siku moja alirekodi ile nyimbo. Na wakati yuko studio wakati yani nyimbo haijakamilika wakati ana, wametengenezea biti pale anaimba anafanya mimi alinitumia nani yake demo yake wakati nyimbo haijawa complete alinitumia demo yake kaambia ni nzuri ina ujumbe mzuri ndani yake na kama akisikia basi hii pia itakuwa mojawapo ya kitu kitakachomfanya akusamehe pia ya kwa hiyo akawa amerekodi ile nyimbo na, na ile nyimbo iliisha siku ile ile moja uwezi amini akasema nataka niachie kaambia ah, good idea achia tu sasa utafanya nini kama mtu hataki kusikiliza? Kwa hiyo hivyo akawa ameachia ile nyimbo hivyo. Kwa namna ambavyo alikuwa akizungumza na wewe hmm. kama ambavyo umesema alikuwa akikuomba au akihitaji msaada wako, alikuwa anataja ni sababu gani kubwa zaidi iliyokuwa inamrudisha kwa Kajala na sio kwa ex wake mwingine, kwa sababu Kajala hakuwa mwanamke wa kwanza kwake. Mm, alichokisema yeye, alisema kwanza Kajala ni mvumilivu. Yaani kipindi ambacho wamegombana angekuwa mwanamke mwingine angeropoka sana. Yaani ange unajua kuna watu wale wakiachana kwenye mahusiano mtu anaropoka mpaka zile siri za ndani zile. Kwamba huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, huyu ana nini, huyu nini nini. Lakini Kajala hakuzungumza popote kumsema Harmonize vibaya. Wala kuzungumzia mambo ya ndani waliokuwa wanayafanya. Hakuzungumza alikuwa amekaa kimya tu, watu wengine huko ndo wanazungumza. Kwa hiyo ukimwangalia kwa jicho la tatu ni wife material. Umeona? Eh? Ni wife material. Na kitu kingine Harmonize alisema anampenda sana. Yaani ni mwanamke ambaye moyoni mwake anaishi. Yaani hawezi kumtoa moyoni mwake. Yuko Sara ambaye alimuoa kabisa na ndoa. Kwa nini hamlilii yule? Watu wanaweza wakajiuliza, kwa nini asimlilie yule? Kwa nini ni Kajala? Na na achana na Kajala tu, kuna wanawake wangapi Tanzania? Kuna wanawake wangapi Kenya, Uganda, wapi ambao leo kesho akiambiwa Harmonize akimtongoza au akimtaka hawezi mkosa. Lakini kwa nini Kajala? Ni kwa sababu yuko ndani ya moyo wake. Akasema kwamba ni mtu ambaye alimstiri sana hakuzungumza chochote kile walipokuwa kwenye mahusiano wala kumsema vyovyote vile vibaya. Na kama Kajala angefanya hivyo, basi angemuharibia brand yake, yaani angemuharibia brand yake kabisa. Nakumbuka Harmonize anaishi hapa mjini kwa sababu ya nini? Ya mziki na brand alionayo. Kwa hiyo kama angezungumza angemuharibia ile brand, Harmonize leo hii ingekuwa wapi? Yaani angekuwa amemmaliza mazima lakini hakufanya hivyo. Eh. Je, yeah. Harmonize na Kajala wamerudiana? Ndio swali. <laughs> Afu unajua wewe. Wewe una namba za Harmonize, una namba za Kajala. Status si huo unaziona wewe. Na hata kama ambao hawana namba, nao pia si wanaona status zao Instagram. Kwamba Mnaona hali ilivyokuwa, hali ya zamani na sasa sio sawa. Hali ya zamani ilikuwaje? Hali ya zamani si ndio, yani hali ya zamani Kajala alikuwa ana posti status ngumu, status nzito, heavy eh? Akiposti hapo na naye anaposti, akiposti naye anaposti, lakini saizi mnaona hali ikoje? Hapo kwenye status heavy, ngumu, nzito mm. unamaanisha zilikuwa zina zikoje hapo? Yaani zilikuwa status za za kama vile ku sio rahisi yeye kurudi ama yani hawezi kurudi, lakini saizi mnaona hali sio kama ya mwanzo. Sasa hivi anapostije, turahisishie. Saizi anaposti status nzuri, yani mtu ambaye sio tena yule wa mwanzo, yani kabadilika, karudi Kar eh, eh, yani saizi <laughs> wamerudi bwana, tusisumbuane. Kwa hiyo umeamua kumaliza hivyo? Maana naongea unielewi. <laughs> Karudi sawa sawa. Na kuna watu wengi sana walikuwa wanasema ni ngumu sana kurudi, mojawapo ni Juma Lokole. Yeye sio Mungu, yaani Juma Lokole yeye sio Mungu, alafu asiwage anaropoka wala kuingilia mapenzi ya watu mm. Eh, yani wao wanaongea si hawarudi, unaapia mpaka na Mungu he wewe, yaani wewe <laughs> yaani asingeongea, Yani usiongee mapenzi ya watu hata siku moja. Na kuna mtu mmoja anaitwa Baba Mm. huyu mtu bwana yeye eh, Alisema kwa hali ya uchumi ambao dada kaukuta duniani, kwa kumaanisha kwamba Kajala uchumi waliokuta nje mm. ya Konde Gang umekuwa mgumu kidogo, na pengine ndio sababu mm. ya kumfanya yeye kurudi kwa Konde Gang au kwa tuseme kurudi kwa Harmonize. Hayo ni maono yake na akili yake fupi ndio iliyomfanya awaze hivyo. Wenye akili ndefu wanawazaji. Sasa wewe kusema eti amekuta nje pagumu ndio maana kaamua kurudi kwa Harmonize. Mtu anarudi mahali anapopapenda sio kwa sababu ya pesa. Kwani Kajala hana pesa za kuishi mpaka arudi kwa Harmonize ndio seme eti arudi kwa sababu ya pesa. Mm. Eh, ni mapenzi ndio anaomrudisha mtu sio pesa. Kwa hiyo yani yeye Juma Lokole yani sijui nisemeje. Wala range sport usiki, wala zile cheni za milioni ile cheni ya milioni tano bracelet nini hiyo ni mtu mwenyewe ambaye alikuwa ana, anatamani kumpa, sio kwamba eti vile ndo vilivyomrudisha. Hapana, amemsamehe kwa sababu ameona mtu kajutia alichokifanya, japokuwa hivi ni vitu tu ambavyo unajua, ukiwa sijui tusemeje, ukiwa umemkwaza mtu unabeba hata pipi, hata mtoto nyumbani ukiwa umemchapa utambebea hata kapipi, bwana nisamee. Yani ili mtu akusamee, yani yani ile mtu amekusamee lakini unampa kale kakitu kwamba nisamehe bwana ili yaishe. Madini Kajala kayapokea? Sasa hayo mambo ya madini jamani, kwanza mimi nilikuwa sitaki kuyazungumzia. Ndio usha ushaanza tumalize. <laughs> ah, jamani. Madini yako mengi tu. Madini yako wapi sasa? Kwa Kajala, kwa Harmonize? au nyumbani? Kwanza kwanza wanaishije sasa hivi? Madini ni ya wote. Haya. Nishakupa unachokitaka. Sawa. Neno moja kwa wanaokufuatilia, wanaokutazama. Jamani nawapenda. Nawapenda sana. Yaani mimi nawapenda sana. Sana sana sana. Sijui nisemeje kungekuwa kuna neno lingine ambalo naweza nikalitumia nje na nakupenda, basi ningeliwaambia. Nawapenda sana um, wanifollow Instagram Yusta Mgaya, TikTok Yusta Mgaya. Hivyo nawapenda sana. Kupitia yaliyotokea kati ya Harmonize na Kaja. Ah, nimekumbuka kuna kitu kimoja ulisema kwamba wewe mwenyewe una experience mapenzi yanauma ah. vipi. Nakumbuka hiyo, nimekumbuka. Ah, jamani, siku nyingine. Wewe unataka niongee kila kitu leo, nimechoka. Siku nyingine nitaongea. <laughs> na kwanza na appointment. Promise. Eh? Promise kwamba kweli utaongea siku nyingine. Ah, jamani. Nitaongea. Ukila sana? kila sana. Ni? Ah, ukinenepa. Ongea vi mchokozi sana. Ukinenepa umekula sana? Eh, ukinenepa unakula sana. Ukikonda mgonjwa. Ukivaa vizuri unajionyesha. Ukivaa kawaida huna pesa. Ukiwa bize unaringa, ukiwa karibu nao huna cha kufanya. Hakuna kitu utafanya mwanadamu akaacha kuongea. Unachotakiwa kufanya Kevi ni kufanya kile kinachokupa amani. Full stop. Asante. Hiyo na mimi na dedicate kwako wewe ambaye unaitazama Tiki TV muda huu. Sina la ziada, na malizana na Yusta Mgaya kwa namna hiyo. Majibu ya Harmonize na Kajala tumeyapata, yapo mengi ya kuhusu ye mwenyewe, pia anasema amechoka, pia na appointment. Kwa maana hiyo, siku nyingine, wakati mwingine, tutakwenda kuyasikia mengi na mazuri. Hatujazungumza vitu vingi tu, hapo tumezungumza kitu kimoja. Natamani tuwe na muda wa vingi, ila naheshimu pia muda wako na appointment zako. Naheshimu pia muda wa wewe ambao unaitazama na kuifuatilia Tiki TV muda huu. Sina la ziada